Mərkəzi Bankın sabiq sədri Elman Rüstəmovun nicahdan kənar oğlu olduğunu deyən 14 yaşlı yeniyetmə Aqilin yaydığı ikinci ardıcıl müraciət müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, onun anasının kimliyi Elman Rüstəmovun Nicatdan Kənar xanımının mövcudluğu araşdırma obyektinə çevrilib. Korona xəbər verir ki, Elman Rüstəmovun Nicatdan Kənar xanımının olması haqqında bir neçə il öncə məlumat yayılmışdı. Bildirilirdi ki, Sevinç Rəsulova adlı xanım Mərkəzi Bankın idarə heyətinin sabiq sədri Elman Rüstəmovun katibəsi olub və onların münasibətləri də oradan yaranıb. Bir müddət sonra isə Aqil dünyaya gəlib. İddialara əsasən Əsasən, Elman Rüstamov ikinci xanımı və nigahdan kənar övladını Dubaya köçürüb və orada onlara yaşamaları üçün bütün imkanları yaradıb. Sevinç Rəsulovanın adına mülklər, küllü miqdarda vəsait, o cümlədən bahalı maşınlar var. Həmçinin Sevinç Rəsulovaya İsveçrədə təmtaraqlı villada alıb. Aqil Rəsilovun da zəngin həyat yaşadığı qeyd edilirdi. Aqilin ilk video müraciətindən aydın olur ki, hazırda Sevinç Rəsilovanın adında olan mülklər və varidatı Elman Rüstəmov geri almaq istəyir. Sevinç Rəsilova buna etiraz etdikdə isə təzyiqlər başlayıb və bütün bu qalmaqalın istimailəşməsinə səbəb budur. Qeyd edək ki, Aqil Rəsilovun ötən gün Dubaydan Bakıya xüsusi reyslə gətirildiyi bildirilir. Salam. Mənim, mənim adım Agildir, mənim 14 yaşım var. Mən Mərkəzi Bankın keçmiş sədri Elman Rüstəmovun niyyətdən kənar aldadılmış, alçaldılmış, ömrü boyu gizlənlərdə gizlədilmiş həyatı sınmış oğluyam. Mən onu həyatımdan cəmi 3 dəfə görmüşəm. Onun oğlu ol olmağımdan çox utanmışam. Mənə nə soyadını, nə də ki öz adını verməyib. Mənə özünü ilk dəfə təqdim edəndə mənə dedi ki, mənim adım Məmməddir. Mən isə 2 il bundan qabaq onun həqiqi adını bilmişəm ki, Elmandır. 2018-ci ildən Abu Dhabidə yaşayıram və təhsil alıram. Son dəfə onu görəndə mənə dedi ki, get bu ölkədən. Bu ölkənin heç bir gələcəyi və təhsili yoxdur və olmayacaqdır. Anam hər şeyi itirmək qorxusundan atamla ayrılmaq, boşanmaq istəyir. Elman Elman məni və anamı geriyə Azərbaycana çağırtdırır. Sizə yalvarıram, cənab prezident, mənə və ailəmə kömək edəsiniz. Bu il yanvarın 1-dən fərdi hesabında pensiya kapitalı olanlara 25 il staj hədiyyə edilməsi müddəti daha 3 il uzadılıb. Bu əmək pensiyaları haqqında qanunda öz əksini tapıb. Hazırda hədiyyə edilən həmin 25 il sığorta stajının hər il üçün bir il azaldılması 2023-cü ildən deyil, 2026-cı ildən tətbiq olunacaq. Əmək pensiyaları haqqında qanunda 2019-cu ilin əvvəlindən tətbiq olunan dəyişikliyə əsasən fərdi hesabında 01-01-2006-cı ildən 01-07-2018-ci ilədək dövr üzrə hər hansı bir məbləğdə pensiya kapitalı olan pensiya yaşına çatan şəxsə avtomatik 25 il sığorta stajı hədiyyə edilir. Nəticədə o hətta heç bir stajı olmadıqda belə pensiya hüququ qazanır. Hədiyyə edilən həmin 25 il sığorta stajının bu isə yaxın 3 ildə daha 30 minə yaxın şəxsin onlara 25 illik staj hədiyyə edilməsi nəticəsində pensiya hüququ əldə etməsinə, pensiya təminatının əhatəsinin daha da genişləndirilməsinə imkan verəcək. Müzik Rusiya ordusu Yenil gecəsi Ukraynaya geniş miqyaslı hücum edib. Kiyevdə hava hücumundan müdafiə sistemi işə salınıb. Bu barədə Korona Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir. Qeyd edilir ki, 2023-cü il yanvarın 1-nə keçən gecə bütün Ukrayna ərazisində hava xəbərdarlığı elan edilib. Kiyev vilaləti hərbi administrasiyanın rəhbəri Oleksiy Kuleba qeyd edib ki, vilayətdə hava hücumundan müdafiə sistemi işə salınıb. Eyni zamanda Kiyevin meri Vitali Klitsko paytaxtda baş verən partlayışların Ukrayna hava hücumundan müdafiə sisteminin nəticələri olduğunu vurğulayıb. Paytaxtda partlayış səsləri eşidilir. Hava hücumundan müdafiə vasitələri işləyir.